Isa pa, wait, isa pa. Oh, paano tayo? Ay, ay! May skyway po, joke. Skyway. Ay, nauna siya kasi. Ay, naku, ayaw ko na. Ayaw ko na tumingin. Oh my God, Sorry. meron sa likod din! Ah, Jesus Christ! Ala. On way. Oh my God! Oh my Ay, ay, ay, ay, Dapat may traffic enforcer! Oh my God! Jesus Christ! Ay, naku, nakita tayo ng Panginoon! Huwag kayong matakot. Opo. Don't worry. Sorry na po yung driver natin. Gusto niyo pipikit pa siya. <laughs> Oh Sa mata na lang. <laughs> Oh my God. Diyos ko. Oh, ayan na naman. Ay, tayo na. Motor lang yan. Naku, bababa ako. Ikaw din bumalik. Wala siyang ano. Bakit kasi walang one-way traffic? Wala po, two-way po kasi eh. ito eh. Gano, two-way na itong lagyan Two-way po, yes. Ay, ay, ay. Hindi, dapat may traffic enforcer yung mag... <laughs> wala po, wala Kulang kasi yung tinagpas na bundok, dapat niluwagan. Buti nga po, may harang na to eh. sementado na. Pero hindi, ano, awan- ah. walang ano, walang Wala. harang. Saka walang dati. semento po. Mm. Oh my Hindi, ganyan sa Rotuana, Lili. Nako, Ay, mamamatay ka. Scary Road. Talagang bundok ang Oo nga. Ano yung road to? Ano na yung sa Indonesia yata yan? Ganito rin yun. kinik talaga. Ay, napo Diyos ko. Mga nakasip ako. Bakit teka muna? Bakit po? Ito, ito, ito, bibigyo ka. Okay, go. Okay. <laughs> Hindi na makala ko ba naman, takot ka. <laughs> ay, Diyos ko. My God. Ay, ay, ay, Lord. Ayan na, oh. Hindi masumagi dito ang mataas na sasakyan. Hindi pwede yung mataas. Hindi pwede ang mataas. kailangan. There's, Diyos ko talaga, ito na ang next na oh. talaga. Please like and subscribe to my channel.